Nö. Ich kann aber die Beine benutzen und die Arme. Ja, nur sehe das nicht äh, in der Kamera, wenn du immer näher kommst. Und? Kannst du ja schon was auf Französisch sagen? Was? Schuld? Nee. Zum Beispiel Tschüss auf Französisch oder Servus, auf Wiedersehen.